小陈上去哈，那我今天跟大家介绍的一个小技巧是在那个你们进入学生 Gmail 或者自己的 Gmail 之后，有一个叫做讯息罐头，那它的功能是放在这个设定这里，这个齿轮部分的设定这里点进来，然后我们选到这个研究室的部分，你可以找到有一个罐头回应，哦，它内定值是没有开启，那请。 如果你有需要使用使用到这个功能的话，你把它点开启。那开启之后，你就可以把一些存在罐头讯息里面当做是一个，是一个呃，就是以后你你放进一些平常在用的一些对话内容，就不用再再次的 key，就有点像我们现在你承办公文的时候有那个词库这样子。那至于怎么用呢？你可以从收件夹这边，哎，随便先撰写封信或者回信都可以。 那在收件呃写信的页面这里右下角有个小小三角形，啊，你可以点一下里面有个罐头回忆。那好，我先测试一下，譬如说啊，我们那个 Google 教室，它都会寄一些学生交作业的一些通知信。那如果你觉得学生的作业做得很好，或者是待改进，你就可以用利用这个罐头讯息来给他一些回馈。好，譬如说这个同学，我点进来他的。 作业通知信，那你可以点一下回复。回复的时候，如果说你觉得他的作业需要加强，一般我们都是说，啊上面会打说再再加强。那如果你是利用这个罐头讯息，你可以把它储存起来。哦，在三角形这里，你先把它的文件内容打好，比如说你上面写再加强。好，打完之后，你可以点右下角这个罐头讯息的工具这里。 新身回应，然后这边的回应名称可以自己命名，好，为了方便记，你可以就跟你的内容哦取一些关键字，把它命名为罐头讯息的这个标题。好，假设这这封信我回好了，好，那下一次有同学他一样在加强，好，点进来你回信的时候就可以开始使用这个罐头讯息。 我再回复这边，我就可以在罐头讯息这边选，这边就有带加长的词库，点一下它就出来了。那如果说有同学做的很好，你也可以，哦，就是依照它的程度类别，哦，可以再设定其他罐头讯息，譬如说很棒，时间到，我时间到，好，好，就以此类推，好了，如果说。 不同的评语就以此类推，就可以用双能讯息来发送。好，谢谢大家。一、二、三、四。